Kasa? Ah, good morning mga kahambog. Tayo gagawa uli ng isang panibagong video natin dito naman sa ating lukaran. Magbibidyo tayo ng ating paglulukad. Nakakala ah, nila ng iba na hindi tayo marunong maglukad. Marunong din tayo kahit paano wala tayong ibang ano, hindi mo na magta-tricycle, maglulukad muna tayo mga kambo. Tingnan yung kambo po, oh. hindi ako makapagbunot. Naninibago. Eh yung kasama ko kambog. Ayan bayaw ko sanay mag-ano yan, sanay maglukad yan. Yan, dami na nabuntan. Ako, kunti pa. Pero pagod na pagod na. Binyo na ninibago tayo mga kambog sa paglulukad at paglulunok. pagsasambog, pagkatapos natin bunutan, babakin, isasampas sa kalukaran. At pagkatapos, gagatungan. Pag luto na, titigsalin naman natin sa bao. Tapos isasako, saka dadalhin sa bayan. Para maging pera. Kanyang kambog ang mga uh, ang, ang hirap ng paghanap ng pera. Daming trabaho. Ayan. So mga kahambog, yan muna ang aming video at isusunod namin yung video namin kung paano ito gatungan at tigtalin sa bako. Okay mga kahambog, next time na lang ulit.